dali bay dali dali tapos mag set up ako ng player ano ah mga kaibigan ayan naka up na yung ating player to $100.70 and $100 call out fee comes up $548.20. that's for the labor part of it and you had $10.06 for parts and $183 for antifreeze That's why I calling the guy before that how much I took me. It's cost me because he's just a host. You charge me for that two months. I was thinking about to drive all the way to Murdoch. I'll take my hose back off and you go. Alright you guys, uh, magandang araw po sa ating lahat. Uh, andito tayo ngayon sa I-90 um, South Dakota lugar na to is about uh, ito makikita natin sa ano natin Mordo 56 miles pa ah, exit doon pagkasun nadali yung ating ano nadali yung ating radiator yung hose nya nabutas kaya pala ako nagkakaganon yun pala may, may, may tama kailangan pagawa ako ito upang sa ganun eh ah, makadiretso tayo Woo! naglilake tagas rinipilan ko na kaganina hindi ko nakita na yung pala yung tama niya at ito oh. itong ano niya rito oh. dito yung lumi, nagliliko ayan oh, kung nakakita natin oh oh yun itong itong ano na to rubber na to nagkagasgasan kasi yan paubos na naman yung aking ano kailangan may drive ko ito hanggang dun sa malapit wala tumagas wala may da, na, natali yung ano host ng ating ano guys ah uh, coolant ito oh boss hindi pwedeng i-drive yan baka mamaya lalo magka-aberya ay nako kailangan mag-search pa ako ng pag-aanuhan maaari kong puntahan sa kaya ako magpapagawa nito Woo! dali nadali dito pa naman tayo sa karsada tatawag muna ako ng ano ng uh, doon sa aming ano doon sa aming opisina tanong ko kung saan ako maaaring makapagpagawa nito tapos puntahan natin alright balikan ko kayo mga kaibigan no Alright you guys, ayan, nakahanap tayo mga ito, mga 19 miles mula dito sa kinaroon babalik ako doon doon pa babalik ako dahanap ako ng pag-u-turn dahan-dahan lang hanggang sa makabalik ako wala eh naabot tayo ng ano eh hose eh nadali yung hose natin nagrarap kasi dahan-dahanin ko na lang ito ayun may lalag maaari kong mailagay dito ayun o oh. no? nakikita nyo ako nakikita nyo yan yan o oh. no? nagrarap siya oh yun o tumu tumatagas pa nga eh tandaanin ko na lang sana kayanin i-drive ko mula dito hanggang doon ah konti lang naman ang magaga kaysa naman tawag pa ako tatawagin ko pa sila ta pupunta pa sila rito magbabayad pa ako ng service na papunta rito eh eh ma, ma mas mamamahalan ako kaya naman mag na lang dahan dahanin ko na lang ito balikan na lang natin mamaya yan nadali tayo balikan na lang natin mamaya balikan natin yung ating ano wala tayong magagawa ganyan talaga lagay ko muna sarili ko sa chains okay personal convenience ko na lang moving to moving to the nearest truck stop yan tapos lagay ko ilagay ko muna yung ano report temperature reading ko bigay ko muna sa kanila 24 mood and guys tara dandanin ko na lang ito hanggang sa makarating ako doon hindi ko na maaaring tutulinan pa to wala eh rinipilan ko kanina akala ko ah uh, kailangan lang ng repair ah refill ngayon yun pala naglilik na pala Dandan lang dandan. yan pagkatapos dito sa exit na yun babalik ako doon. alright you guys ito na lang muna ako hihinto Pag si-set up ako ng players, aantayin ko na lang yung ano yung uh, tao rito pupunta na lang dito depende kung ano magkano ang uh, babayaran ah pagkano eh pagpa-service na lang ako wala eh hindi ako makatakbo ng maha mahaba picturean ko muna tapos isend ko sa kanya samahan nyo ko ulit oh, bagong taon ah, host lang naman ito host sana hindi naman malaki ang babayaran ah, picturean natin yeah. yan nagliliko Naki nakikita natin guys yan nagliliko tumutulong yun yun ang naglilig patayin ko lang muna patayin ko lang muna yung makina natin tapos mag set up ako ng player ah, picturean ko tapos isend ko sa tao ayan o oh. mutulo ito banda yung ano naglilig oh yan o oh. makikita mo pa yung tagas niya eh kung titignan mo kaya oh yan oh guys oh may tagas oh ha ah, picture lang natin ah. Okay. uh tapos may sin sa kanya yan lang naman eh wala nang ibang alam ko wala nang iba eh tapos kulant yan bibili na lang set up natin yung flare pero bagong lahat isend ko muna sa kanya ito para makita niya sit up natin ang flare ah. kasi malayo yun eh malayo yung uh, ano na yun ah uh, mga 20 miles pa yon mga kalahating oras kung mabagal ka wala matagal pa yon ah, sit up natin ang pliers nadali nadali wala magagawa guys nangyayari talaga eh Yan. yan isitap natin ang players importante hindi hindi ganong kalaki ang damage baka madamage pa lalo kapag ka piliting ko yan <sighs> okay Yan lang muna Ah mga kaibigan Ayan nakaset up na yung ating players Aantayin lang natin yung tao Kung ma-receive na yung text na Ibinigay ko sa kanya At para sa ganun eh Masikaso tayo Whew. Nahirap talaga kapag inaabot tayo Bagong bagong taon na Paglalakbay natin ganito pa yung nangyari But anyway eh at least hindi naman siya ganong kalaki na damage hose lang naman yon alright kaya muna natin dito tapos tawagan natin kung magkano iano niya sa atin for the meantime Kakain muna tayo. Kaya naman uh, habang inaantay natin siya, kumain muna tayo. Kayo din dyan guys, kumain muna kayo. Kakain muna ako kasi hindi pa ako nag-almusal. Yan guys. Tara. Right you guys, tapos na akong sumubo ng konti. Ah, uh, lagyan ko nga muna ng ganito, packing tape 'yon at baka sakaling i-drive ko hanggang doon, pabalik doon kasi baka matagalan pa yun, ayoko nang magantay. At baka i-charge ako ng mas malaki kapag ka siservisan nila akong ganito. Ah, uh, yan. Subukan natin. Ah, uh, lagyan ng ano muna, ganyan. Tape. Wala naman kasi akong rubber. Meron kaya ba akong rubber dito? Para sa ganun maano. Ito to, may rubber ako dito. Lagyan ko nga muna ng rubber ta ah, mairemedyo lang meron akong rubber dito mairemedyo ko lang para makaparating ako doon mapalitan lang kasi mas mahal ang charge nila kapag kasi servisan ka eh alam mo naman yung mga ano guys alam mo naman ang business company okay ito <sighs> alright maka ano lang tapos dagdagan ko ng tubig no? wala na akong ano eh maka ano lang tayo alright baka para hindi man lang siya umano lagyan muna natin ng ganito ay tawid lang tayo hanggang doon alright alright yeah mahirap dito ah. Tap, anuin ko muna ng ganito ah, nagrarab kasi to eh tsaka natin lagyan ng ano ah. alright so importante to eh radiator to eh ah. ayun o oh, tum tumatalsik talsik delikado to kapag ka ma napabayaan eh tipan lang muna natin hanggang sa makarating lang tayo doon sana may survive niya yung 20 miles yeah. sana may survive niya yung 20 miles naubusan na pati ako <sighs> yun pwedeng putulin yan tapos i ano ko <sighs> rubber walang rubber wala na merat meraos lang niya naputol pa harap tayo dun iba nga, makakarating ba yan? Ah, Tumagang ko nga yan, makakarating kaya yan Huh Oh, nadali bay Dali, dali Tignan natin, i-check natin may guys Sabi nila, mag-send daw ako ng picture more Picture o video hindi ko na itatakbo to guys kasi delikado baka mamaya ma-worn out yung makina natin. ikulan pa naman ito. Silungin ko lang sa loob. Tignan natin maigi. Yan. Nakikita natin ito yung may tama no. Ito kung ano yung connecting daw niya sabi nung tao yung pupunta rito. Ah, tignan ko kung regular na hose lang ito. Ah, kung ano pang mga damage dito para hindi na sila pabalik-balik para hindi ako magdoble-doble ng babayarin kasi kapag ka hindi ko masabi sa kanila to magdoble-doble lang ako ng babayarin eh alright oh. okay so ito yung hose makita nyo doon sa doon oh makita natin no uh, ah, talagang malalim na yung butas noon magrarap kasi doon sa metal na yan yan at ito connecting yung hose na to dito itong itong ano na to party na yan oh, oh. yan lang naman ang papalitan itong hose lang naman na to super kaya kita kayo nakikita nyo oh Nag, pagka ginaganyan ko talagang tumutulo siya oh eh. Lord. yan lang naman so far itong mga ito naman eh ano lang itong mga to na natuluan lang yan kaganina oh malamig guys yeah, so far yan lang naman ang tama yeah, abala pero wala tayong magagawa Sama ng trabaho yan Whew. Yan o oh. Yan Tapos isisend ko sa kanila para makita nila Upang sa ganun eh Hindi na nila Hindi na sila babalik pa Yan Kaya kung nakikita natin yan Malaking bu malaki yung butas niya eh Oh Oh Malalim agad tama <sighs> alright super yan lang ang alam kong tama nya naman itong label ng ating kulat eh, below minimum na kaya nag nagwa-warning na dun sa ano eh sa loob antayin na lang natin sila malaman kung ano pang kailangan nila para minsanan na hindi na sila babalik-balik pa oh you guys, andyan na, dumating na yung ANR at sana maayos nila agad. Tara, baba tayo. Tara, babayin natin. Whew. Still cold. Play to sa gamit yata yung rubber putput na naman oh. malapit na naman magpalit check muna natin yung mga ano rito mga ibang uh, ano ng ating truck yung rubber iuwi ko yun tabibili ako ng extra kayang kaya ko ng palitan yung mga yun sa susunod ganito lang naman ang style nun eh lamig lamig lamig lamig naabot din ako ng mga dalawang oras ha sana mabilis lang mamaya ako natanggalin yan pagka natapos na nila Just the ordinary hose, right? Huh? Just the ordinary hose. Nothing to bend. The hose has a pre-bend in it. Oh. so cold. Alright. Antayin na lang natin siya matapos gawin. Antayin na lang natin guys na matapos gawin One hour and 35 minutes ako huminto rito Ayan o oh. Isa't kalating oras din sila dumating Kinawain ako kaya kailangan niya yata ako Teka Whew Oh, pinatagas na niya. Ah, drainin yung coolant. I-drainin yung coolant, guys. Nakita nyo naman. Hindi naman yan maayos kung hindi may drain ng coolant. Oh. Dami yan, mga dalawang galon, tatlong galon siguro yan. drain tapos palitan yung hose pagkatapos mapalitan yung hose replace ulit ng coolant That's a lot. Yep, gonna be a lot more too. That was coming from the engine? Huh? Is that coming from the engine? Well, yeah, it's coming from the engine. Where else would it be coming from? I thought it's coming from the pressure boil. Huh? No, it's coming from this. Well, yeah, it goes from there to the engine. it got to drain it down below that hole, below that spot. So it's got to drain all the engine out down to there. Ooh, oh. These ones are rotten too. Okay. They're rotten Feel it. Mm-hmm. They need to be replaced. Not today, but they need to be replaced. Yeah, I have to. I have to. Oh, all of them. It's They're all, all shit. Yeah, they already almost yeah. They're all junk. All of them are junk. This one's because it rubbed. Yeah, it's rubbed. Yeah. Oh, God. Any fucking day now. That's a lot. Eh? Nothing I can do about it. Uh, I'm gonna wait you inside. Fucking day now. Magpapalit ako ng mga hose. pa yun pwede po pala yata may takbo pa pero hindi na mahirap pa baka mamaya yung makina pa yung uh, ah, maapiktuhan kung itatakbo ko pa yan tayin ko na lang sila rito gastos ako ng maintenance okay lang huwag lang yung makina ayun guys nagre-refill na si boss tapos na yata niyang ano napalitan magkano kaya inaabot Done? Can I remove my uh, players now there? Yes, move them. They're not right anyway. Okay, thanks. Yeah, wasn't up to take long. It's all good. Sa lang dalawa, mga tatlo yata kakalalagay niya. Tatlo. Lagay, yan ako na yung players para makapag-drive pa tayo guys ng mga ilang uh, oras, mga limang oras. Woo! Like, ah. lang kaya ang inaabot niya ah. remove na natin ng players wala natin magagawa ganyan talaga ang owner operator Ganyan talaga guys ang owner operator. Lahat ng uh, maintenance ng truck, aberya ay it falls to the owner operator. Ayun. Eh wala tayong magagawa, nangyayari talaga 'yon. Eh, ah, siyempre equipment ang sa atin, power unit. Hmm. Ganto ba? power unit buhay ng owner operator lahat ng aberya ng truck sagot ng may-ari ng truck sagot ng may-ari ng truck we can't do anything about it buti na lang at hindi naman makina ganyan lang talaga yan nangyayari talaga yan Alright Sana hindi naman masyadong malaki ang babayaran ko kasi Nagpa-service tayo eh Ah, ah. Hopefully ganyan ka na lang muna ayusin na lang kita huwag may pagkakataon do you have the house that you remove? I spiced it what? I spiced it oh you, oh, you just put I it I don't have a hose I put a piece of pipe in it oh you just I put a short piece of pipe in it Oh, you just repair it? You think it will last? It'll last as long as you get someone and get it fixed. It'll last longer than this one will. Okay. Those hoses are rotten. Yeah. Yeah, they will rotten. Uh, will they they need to re replace it some uh, somehow. Inano lang niya, rinirepair lang niya, pinutol, yan ang hose. Ganun lang ang diskarte niya. Sana hindi niya ako ano nang malaki-laki to. How many gallon it fit in that uh, tank, uh, in that engine of this? it's completely empty. Oh, okay. 12 or 13. 13? 12 or 13. 13 gallon of this? If it's empty, yes. If it's all the way empty, but it's not all the way empty. It's not? Okay. No. Um, if there's one, if, if it's spill and if you have one more like that, I just gonna get one more, okay? Anything it happens, then I have one. Sabihan na lang niya tayo guys Dito muna tayo sa loob kasi medyo malamig oh. Ah. Alright nakita yung ano eh hindi ko pa nakita yung lamat nung ano guys yung ano na yan oh malayo pa kumbaga sa ano hindi pa makikita yung ano niya oh, oh tumaas na mga dalawa pa siguro ilagay niya antayin lang natin to grab your registration and your mileage. Mileage is 9 9 Now miles or kilometers? Kilometers. Kilometers, yeah. Up up What do you need? Your registration. Okay. Truck registration. Bring it up here. Okay. Parang pulis din kung maka ano si sir ah. Binder. Yeah. yeah. Oh, the other side. Woo! So cold. Ah, there we go. Just wait, calm down. Okay. I got yeah. a lot of riding to do, but I'll need it. Yeah. yung ano registration lights kano kaya to Unit number 807? Yes sir, the tractor 807, yeah. 2022? Uh, yeah, 2022 model. <laughs> that truck's a 2022? Yeah. Wow. Why? <laughs> Them hoses shouldn't be rotten. I know. Well, I cannot say anything about it. It's in the Canada. It's super cold. Don't matter. It doesn't matter, eh? name do you want to Trappers? Mm, uh, yeah, just put Trappers. Oh shit. Sunny side. You guys with this? Uh, phone number 204 869 0195 masyadong malaki Credit card, how much is it? 779.14. Why is it so expensive? It's just the house, you replace it. Got two and a half hours at $139 an hour. 38 miles at 265 a mile comes up to $100.70. And $100 call out fee comes up 548.20. That's for the labor part of it. And you had $10.06 for parts and $183 for antifreeze. That's why I calling the guy before that how much I took me. It's cost me because he's just a host. You charge me for that too much. I was thinking about to drive all the way to Murdoch. I'll take my hose back off and you can go. Well, you if you take that hose, then, the what's and You're just gonna put yourself in a... What I'm only saying, it's too expensive. For well, only, what do you want me to do? I did. The, you should have told me that before I did the work. Yeah, as I told to the guy your your guy in there I asked him how much it cost me and he said he he will going to give me a quotation but you showed up here well it's too expensive you know I'm paying well, in the credit I can't card. do it for nothing yeah I know but it's it's look like it's too expensive for just a eh, hose that you you did not actually replace it you just repair it you just put clam? Yeah, because I didn't have the I didn't have the hose. It would have cost you know it would cost probably about $140 if i had the hose. The hose would have been about 120 bucks. It's just and the you're still paying just as much for the coolant and the labor to drive out here. Right? I don't know how you guys do the the, the computation, but I'm I just only told saying. You how I did it. Yeah, I saw it but it's too expensive for me for almost uh, $1,000 in Canada inabot ako ng 780 dollars USD wala man lang napalitan guys ang ginawa hindi nila re-replace kundi nagyan lang ng hose sa gitna tapos nagyan nito tapos pinaritan nila yung ano ko yung uh, ano dito kulang natali ako ng uh, ano tapos na yan nadali tayo ng 780 USD halos 1,000 dollar wala naman napalitan sa uh, ano truck natin renipair lang dami nilang mga sinasabi ritong ginawa oh ano kung ano-ano nandyan basta yung total niya 779 yan at yung magagawa ganyan talaga ang owner operator minsan to mga to isa rin silang ano eh tatagayin ka lang talaga eh nakakainis pero magagawa hanggang sa muli mga kaibigan no ingat lagi dyan yan peace up di ako masaya sa servisyo nila bye bye for now Lakai Pinoy Tracker